ating peste Jonara Katită mă bine mă iandara Tă padarki ne mara Baur zot bura sonum șoiat maram Tă katin peste Jonara Katită mă bine mă iandara Tă padarki ne mara ҳозира бисёри бад дӯстнеки каме гун дар руд ки парвоз накӣ нараяй барм пир шава барыт дарӯз надидима гуфти беҳад зиқм ты қасам хӯрда гуфти чизе шава нашава қатитм масағрай деҳоти ты дыхтараки шаҳри мабаҷо маве тоқӣ ты барым оли сатри мисли ишқи маве ты нес бисёр ҷода тырам деҳоти мекенм дуазору бисту чорда баъд ҳар саҳари барвақт аввал мехонина dina mosta Ba most Go gjushi me ravi osta Osta Subhona da shir jo shir bërin Gjaj stoj dhe këtara kisha Pa jak që tin Ba di zaftrëk Ma kor me ramu me gumët pa A të ba stoj në zëkët Me keni ta pak Ja ga pa me gum të da arsa ar pa ftor ak të katitëm Kava kota fëror Të katim besti gjonara Të титме бинмояндара ту подарки не бояд мара баур зоду расоном шояд мара ранги не ҳолай ту да у баҳор шамаи рӯз барвақтай кор миём хатирам тайёр ша декаса да агарот мекунем побел хисрубикан замина ки мезанамад бобел ай ресторану кинотеатр мавиты серем пага навбати пода ай дека самерем да кӯсор сабза бо ду ҳавои тоза барои ты ай коқуф месозам букети роза ишқ да лубой ҷобу ҳолат мекена корша ҷон бегаштидай молора ты алафи обшам буру вақти шавме шашав да ғамай дилхолӣ ки шавти курпачаи май ма адиёли ту ҳозӣ ки ба овози хурӯз мехезем ай ҷогамон ясол пас бедор мешем ба гирьяи бачамон ту қатим бести ҷонара қати ту мебинимояндара ту подаркини бояд мара ба орзуду расоним шоядм баяндара подарки не бауыр бауырзот бұра соным шоятмарам